Взривихме го, построихме го с истински инженери и сега този мост се използва. Трябва да построим болница и да я закараме във ВАР. По сценарий трябва да го застреляме от гипсън и той да умре. Ден преди да снимаме обаче, той се обажда на Lionsgate и ги моли да не го убиват във филм. Имаме и още една сцена, в която всички са в ами, хеликоптер. А този хеликоптер виси на кран от сградата. Паникьосваха се да не се случи нещо, защото всичките висяха на крана в хеликоптера и може да си представите. Тогава осъзнах всъщност какво се случва и че аз съм на покрив и Арно Чварценегер слиза от хеликоптер Бекер, което е толкова емблематично и Здравейте! Прекъсваме за малко подкаста, за да ви разкажа за моите приятели от Ню Бояна. Филмфорч, училището за кадри на киноцентър Бояна започва своята национална образователна кампания, посветена на развитието на бъдещите таланти, необходими за киноиндустрията. В следващите месеци десетки училища в цялата страна ще организират часове на класа за своите ученици, посветени на магията на седмото изкуство. В тях моите хора ще научат повече за възможностите за развитие и реализация, които българската киноиндустрия предлага и нуждата от нови попълнения в професията. Едно шемето предизвикателство ще бъде отправено към онези, които си мечтаят да са на снимачната площадка в ролята си на режисьор, оператор, гримьор или някоя от десетките професии, благодарение на които филмите достигат до нас. Всички, които вече усещат събуждащия се талант и имат навършени 16 години, ще могат смело да се включат в до 90 секунди късометражен конкурс за за ремейк на филм в 90 секунди. Звучи лесно. И да, и не. Зависи колко ще се постараете. Снимате с телефон или с каквото ви падне там, каквото намерите под ръка. Ползвате гардероба на родителите си, а снимачната площадка е в хола. Може би в градинката пред блока, кой знае. Най-добрите млади кинаджи от цялата страна справили се най-креативно с задачата, ще получат стипендия за лятното издание на училището за кадри Филмфорч с поети, всички разходи с пълен пансион за две незабравими седмици. За да заявите част на класа във вашето училище и да се включите в до 90 секунди, посетете filmforge.org. Ти а, тук ли си бил, когато се започват снимките на непобедимите? Expendables. Expendables, Yeah. Или тогава по това време идва в България? yes, we're on the bridge there. Were Yeah. you here Yes, then? that was one of my first big projects. Was this movie? Да, това беше един от първите ми големи проекти. I got uh, trial by fire. That was <laughs> so tough Тогава because at that time also my uncle was Това беше бойното ми treatment кръщение. of Да. cancer, so he was very tired, and I had to pick up a lot of the slack from behind the. Тогава the беше, scenes. да, здравословния Yeah, проблем и dealing with those actors and the schedules of everyone coming in and да out се of the country. справя с тези актьори, с техния график, идващи от различни държави. Такава We filmed all through the country, снимахме навсякъде в България. so I had to deal with a lot of municipalities and permits. оправях се с общини, разрешения, разрешителни и така нататък. Много Последната сцена беше в болница, която се строи тогава и е изоставена. even though it's a big building, technically it was never on any map. So we could never figure out how to get access to the people. Изобщо не, я нямаше на картите, тъй като това е болница, която е започната да се строи по време на комунизма и след това е изоставена и е една развалина. И ние създадохме буквално да, основите на, на болницата, за да, за да можем да я ползваме като локация. Тогава ни помогна и американското посолство. Useful to have them in our corner. По това време беше трудно да се работи. И трудно се работи с правителството. <laughs> Даже и на тех им е трудно да работи правителството. както казахме да лесно е да се оплакваш но трябва да се намерят начини да се работи uh, и аз смятам, че това ти е кръщенето, така да кажем. Your, yeah, uh, the, fire yeah, in the deep end. <laughs> ме в е- дълбокото. Да, това е а, невероятно начало, невероятен старт That's за нещо такова. как а, как се държат тия хора? За, за нас тия хора са нещо невероятно, е, такъв тип звезди. И ние не можем да си представяме, че те са на нашата земя, изобщо остави в държавата ни, че са тук в, на, на нашата територия в България. Как е, тия хора ги пазите от това ние да не разбираме, че са тук? Well, I, I mean, when you have one of them, когато имаш един, е по-трудно, отколкото когато са много. Защото един е звезда и цялото внимание е насочено към него. Но когато са много, имат съревнование помежду им. По това време това е може би най-скъпата uh, снимка, която можеш да направиш, за да сложиш тия всички звезди заедно. Имаме и още една сцена, в която всички са в хеликоптер thing, but it's hanging from a crane on top of a building. А този хеликоптер виси на кран от сградата. And we have them all in there, and the insurance companies are calling us every day, just panicking. Is everything okay? Is everything okay? Застрахователната компания постоянно ни звънеше, защото... If happened, you would have dropped you know, 50, yeah, Hollywood. You, you drop Hollywood. yes. Паникьосваха се да не се случи нещо, защото всичките висяха на крана в хеликоптера и uh, може да си представите, ако паднат всички заедно. That guy, uh, Arnold, А, that guy, yeah. that guy? Yeah, so we're, we're, we're here on the roof in this particular scene, and I remember standing on the roof, and I'm standing next to Glenn Powell. Помня, че with the стояхме gun на, behind him. на покрива And we come, that guy, and, and Arnold comes in the chopper, the actual chopper. He Arnold From the just- chopper! <laughs> Yes, that's <laughs> the Yeah, thing, you okay, gotta get okay. back to the chopper. But he comes by, and he lands on the roof. и каца So с истинския Arnold gets out of the хеликоптер, chopper. The, слиза the от него. pilot was a guy named Mark Wolf, and he's one of the best. Пилота pilots in the беше world. Марк Луф, един от най-добрите в света. Later on in the movie, he lands the chopper on a moving train to rescue Wesley Snipes. Във филма самия той каца с, а, с, с хеликоптера на дви, влак в движение. And so one moment I'm standing on the roof and Arnold's coming by. in a Стоя на chopper, покрива, and Арнолд it's пристига. normal. And then later on in the day, I was like, oh, wait, I was just on a roof. And Arnold Schwarzenegger got out of the chopper next to it. And it's Е, Тогава осъзнах всъщност какво се случва и че аз съм на покрив и Арнолд Шварценегер слиза от хеликоптер, което е толкова емблематично и... Ти дори не осъзнаеш колко ненормално е това и колко всъщност лудо. Може ли, може ли да, да, да поговорим за почти за всеки един от тях? Антонио Бандерас, човек. Антонио Бандерас. So Oh. Имаме много сцени между Антонио Бандерас и Уесли Снайпс, които дори не влязоха във е филма. Но те двамата са просто магия, защото са театрални актьори. Имат невероятен характер. Постоянно излизаха извън сценария. They so good, but we can never put it in the movie because it never made sense for the story. <laughs> Правеха страхотни шеги и изключителни сцени помежду си, които за съжаление не можеха да влязат в филм. One day just doing a comedy show just the two of them and letting them drive in a car. Един ден so good together. може да се направи шоу с тях, просто да ги сложи в кола, да карат заедно и да си говорят. Това ще бъде страшно А може просто ако някой път дойдат, да дойдат при мен да пинеме по едно е и да си изкараме хубаво. Yeah. And your podcast. In my podcast. Down here in the basement. It's funny because like a lot of Представи people си. see, you know, Harrison Ford's here. So they say, they call me up and say, "Oh, since Harrison Ford is in the country, do you mind if he comes to my bar?" <laughs> And Е, Много хора ми звънят така и ми казват, щом Харисън Форд е тук може ли да дойде в бара ми. <laughs> just just ask him. Why not? Просто го питай. Yeah. Не, не Yeah. става така. It Не става doesn't work така. It doesn't work like that. Yeah. Не става така. But people want to ask. It, doesn't hurt to ask. Хората искат да попитат, не боли да питаш. Да, а понеже ти си човек, който е имал някакъв допир и контакт с тия хора, мога ли да те питам за всеки по нещо да ми кажеш? something for everyone. Just a little bit for everyone. A little bit for everyone. Е, да, защото това отзад, което виждаме е Ронда Раузи. Ронда Раузи? Та жена, това е... тя е невероятна. Тя е невероятна. А, да, за Блейд няма какво да говорим. Това е един от любимите ми филми. Блейд. Blade. Никакъв Уесли Снайпс. Blade. That's Blade. Yeah, that's Blade. So if you look at those pictures, each one of the frontliners has a franchise on his own. Всеки от тези, които са фронтлайнерите, имат собствен франчайз. He's got Rocky and Rambo. Rocky, Rambo. He's got Terminator. Терминатор. He's got Zorro. Зоро. Това беше и концепцията. Да. Да сложим франчайзите на едно място. Мел Гибсън uh, липсва. Но и той има смъртоносно оръжие. Ага, е, да, като бургер не с френч фрайс картофки, а бургер с франчайз. But that was how he put the movie, burger with franchise. Yeah, and, and, and not, not french fries, franchise. French, franchise, yeah. <laughs> uh, Интересни са ми, защото не знам тия хора, докато са тук в България, такива неща те не се снимат за два дни. какво правят тия хора, освен снимането? Или само снимат? So we had a 54-day schedule in first unit and a 54-day schedule in second unit. 54-дневен процес с единия екип и 54 с другия екип. Sometimes they're in the same scene, but they're not in the same country. Те пътуват, понякога са в, ед... в една и съща сцена, но не са в една и съща държава. Тоест, те пътуват uh, постоянно. Има един актьор, Тери Круз, да. So he's filming Brooklyn 911. Той снима Бруклин 911 по това време. And he's coming here for 10 days. The show gives us him 10 days. И шоуто му дава 10 дена, за да дойде при нас. He's supposed to get shot by Mel Gibson and die. По сценарий трябва да го застреля Мел Гибсън и той да умре. But the day before we film it, Uh, Ден преди да снимаме обаче, той се обажда на Lionsgate и ги моли да не го убиват във филма. И Джейсон Константин от Lionsgate му казва никакъв проблем, Тери. Ще живееш. for us on the ground, it was a big problem because we built. За нас това е огромен проблем. Този сет отива на кино. And he's filming in Varna, а той снима във Варна. So Трябва да построим болница и да я закараме във Варна. Alive, Декор. И понеже е жив, другите трябва да го видят жив. Да. So we have to take the set back from Varna and ship it back here, so Arnold can look through the window to see Terry Crews. И заради това трябва да докараме отново декора от Варна до София, само за да може Арнолд да погледне през прозореца и да го види жив. And we have two days и това за два дни. To figure it out. Трябваше да го решим за два дни. 64 души екип строят. Друг construction team <laughs> екип разглобява. Просто защото един от шефовете е казал, няма проблем, ще живееш. Малка промяна в сценария води до... Винаги съм знаел, че е много скъпо да си жив. So Обаче е много по-скъпо Арнолд Шварценегер да те види, че си жив. Това е наистина много скъпо да... Що просто някой не каза не? Why didn't someone just say no? <laughs> Uh, because it's Terry Crews asking yeah. the head of the acquisition. Защото е Тери Круз. Yes, it goes down и когато шефа каже да, по веригата надолу много бързо всички трябва да се съобразят. Майко мила. Аз още не мога да си го представя това как се местят тия болници, тия неща, това как... Е, как, как се случат тия неща? Това, това е удара. Е, добре, са, някой път не ти ли идва до гуша от тия огромни звезди, искат да са живи, искат да са умрели, искат да... Е, Uh, you know, I, I That's don't, a shit, I don't shit get situation. Faced, yeah, I don't get phased anymore because I've seen so many things that you just have to вече съм видял толкова много, че знам, че нямам време да се паникьосвам, защото знам, че накрая или ще плачем, или ще смеем. Това са вариантите. Имаше още една сцена във филма. Младите are hanging, being tortured by Mel Gibson's people. Да, млади, младите, хората на Мел Гибсън измъчват а, младите. And this is a, in an abandoned hospital, so it's just the building itself. Това се случва в изоставена болница. And the director back there, Patrick Hughes, wants to see more scope. Режисьора иска да види по-широк. So we're on the seventh floor. And he says, let's go up to the 11th floor. Ние сме на седмия етаж, той казва да се качим so, на 11. The entire crew has to climb stairs with big equipment and techno cranes. Целият екип трябва да качи всичко на 4 етажа. Outside за да погледнем навън, за да виждаме по-широк. Uh, <laughs> И когато правихме, вече монтирахме филма, they needed to cut, it, cut the movie shorter, and that was one scene that got removed. тази сцена отпадна. So Yeah. I remember uh, one of our guys. Uh, his name is Bicheto. We call him the Bull. Бичето. Yeah, he's a Бичето great- и за he's- хип-хоп артист. Yes, famous. Yeah. He's, Обичам um, бичето. Всички обичаме бичето, да He знаеш. worked for us as a Everybody group. loves Bicheto. Той, Everybody- той работеше при нас като грип. Знам. Знам, But I знам. remember <laughs> seeing his You face. know him as a <laughs> бичето. Yeah, I know him as Bicheto. I know him as the bull. I know him as he was. He was a grip actually. Uh, he's he Познавам го много had some добре. health issues, but that's another thing. But um, Помня the, как the се weight качваше of the techno crane. тежестите. And I Да, don't на understand техната. Bulgarian, but I Не разбирам I understood- български, I understood the words he was saying. но разбрах какво казва. Yeah. Yeah, Да, the words behind the pain. yeah, the, yeah. Uh, I I wouldn't repeat them. No, no. in Не бих public. ги повторил. Това And he е... had a good way with words. Той беше добър е добре с думите. с думите, да. А, това е, тази снимка е невероятна. Това е unimaginable. Това е невероятна снимка. Дори когато съм бил по-малък, съм ги гледал тия хора. И ми е хрумвало, ей, представяш си заедно да видиш, да кажем, само Силвестър и Долф Лунгрен. И в един момент всичките заедно, не само всички заедно, а всички на българска земя заедно on a Bulgarian soil. А, yeah. Нещо, което е а, само по себе си е невероятно. Това изглежда като фотошопирана снимка. Често така. So you can, see, Photoshop. you can see that um, picture, and these are actual real action stars doing real stunts. Това са наистина истински звезди. And you can also see the Avengers movies, which are... И можеш да видиш филмите да, от Мстители. Avengers на живо е But they're not never doing what we did here and I don't think we can ever do that again because these guys were actually doing their own stunts. Да. Разликата е, че тези, тези актьори правят сами каскадите си, участват в истински експлозии, и това според мен вече няма да може да се прави. Срещу това да реагираш на зелен екран. В, в тази посока имам въпрос. А, до една пещера, деветашката, трябваше да гръмнете един мост в този филм. А, направихте го и след това построихте мост за, за държавата и го подарихте на държавата. Може ли да ми разкажеш малко повече относно тази ситуация? Там нямаше мост като цяло. Или метал е никакъв не е имало никакъв мост. Построихме го, да. втората част. Взривихме го, построихме го с истински инженери и сега този мост се използва. Има много неща, които правим. Изграждаме инфраструктура, понякога поправяме пътища. Защото ни трябват за снимките и после държавата ги използва. A uh, movie comes into a country, it invests a lot of not just money, but intangibles and other things that get that happen as a result of the movie coming in. Когато една продукция дойде в една държава, тя започва да развива средата в различни направления, инфраструктура. a lot of unseen benefits. Има много ползи, които не са видими. Но рекламата, най- най-хубавото е рекламата за държавата, в която е сниман филма. Час и половина реклама за държавата. А, имам чувството, че разширяваш киноцентъра. Той почва да... Е, той почва да става цяла държава, не е само 40 декара. So we just opened up a sister company in Greece. Отворихме дъщерна uh, компания в Гърция it's actually closer to go to the seaside in Greece than to go to the seaside in Varna. Varna so, yeah. yeah so По-близо е да отидем до, до морето в Гърция, защото... One of the reasons we went to Greece is they offered a great rebate system, so... Това, което Гърция предлага е така наречената rebate система, в която когато имаш инвестиция, част от нея се връща при инвеститора, което го стимулира да я направи в твоята държава. Еми, кажи на българите да го правят, имаме. да да, да на кого точно трябва да кажа? Така, така ще ни вземат а, така ще ни вземат хора. I, I believe that's the way we're going to bring investments here. There's a, there's a law, it's just not being executed at the moment. Има закон в България, но той не се спазва. And currently we have a new government every day. А и сега има прави, имаме правителство всеки ден ново. Uh, comes in to the studio and he says, what can I do to improve the image of Bulgaria? Така дойде министъра на туризма и ни попита какво да направя, за да подобря имиджа на България. And I was shocked because that uh, бях шокиран. very day they were uh, having problems with the rebate law. And they were Те имаха проблем с точно този закон и поставиха една от големите компании в тежка ситуация. because they're they're invested in. So I think like okay, maybe don't defraud the biggest company in the world with one idea, or maybe buy a broom and clean the streets. That's another idea. There's two great ideas because when you come here off the plane, you see happy. That's mm -hmm. the mm-hmm. first thing you see. Mm-hmm. After, it's a restaurant, we know. Yeah. But then you see the, the customs and this anything but happy. Yeah. So in order to improve the image of the country, let's try and all together and not complain, hey, it's, it's Vandakovic, she's not cleaning the streets. let's clean the streets ourselves. Let's, let's... Казах му, че има два варианта да оправи имиджа на България. Единият е да се държат професионално с една от големите компании, да направят така, че тя да получи своя рибейт, другия е да почистим улиците. Например, нещо, което е важно. Country, Трябва да се обединим и да работим заедно, за да го направим. and and do Аз мога да обещая, че ние ще си свършим работата и действията ни ще говорят сами по себе си. But we do, we do need help from Но имаме нужда от подкрепа от правителството, от по-скоро колаборация, самишленици, mm-hmm. за да се справим по-добре. Така че има го този закон с рибейта в България. Но не се спазва. Добре да се спазва. Тъй като в момента има такъв кейс, за който той говори.